среде в составе узников. Те, кто не попали в состав, соответственно, лично ну по первому вопросу. На основании тех данных, исходя из общих, да, там Э, посылок, которые идут к их формированию, наша задача была, чтобы, так как у нас на сегодняшний момент 6 парламентских партий, да, чтобы все 6 партий были представлены э, в участковых комиссиях. Э, еще одним критерием, соответственно, мы делили количественный состав участковых комиссий на 12 и 14. 12 это при численности менее 2000 и 14 это при численности от 3000 избирателей на данном избирательном и, соответственно, по каждой комиссии я буду проговаривать, какой количественный состав и фамилия, имя, отчество каждого члена Лиги. Э, будем голосовать по каждой комиссии. Ну, вот, постараюсь говорить быстро, если какие-то вопросы буду комментировать. Э, первое. О формировании участковой избирательной комиссии участка номер 1545. Предлагается формировать количество 14 членов комиссии сроком на 5 лет. Э, фамилии членов участковой комиссии, субъекты движения Андросова Светлана Геннадьевна, э, гражданская платформа, Билан Валентина Викторовна, э, партия Родина, э, Викторовна Лидия Николаевна, партия Роста, Владимира Владимира Васильевна, глава партии России, Гибанова Ксения Александровна, ДТР, Киевская Наталья Николаевна, Зеленая, Кубасова Анна Николаевна, Коммунистическая партия РФ, Кузьмин Александр Андреевич, Справедливая Россия, Курбанова Линия Федоровна, организация Э, погиб школьник в Афганистане. Мартынова Татьяна Владимировна, э, собрание избирателей по месту работы. Савельева Любовь Николаевна, Союз труда. Соснин Александр Григорьевич, собрание избирателей по месту жительства. Соснина Татьяна Григорьевна, Единая Россия. Фадин Геннадий Евгеньевич, собрание избирателей по месту жительства. Кто за формирование УИК номер 1546? Единогласно против содержавшихся нет. 1546 формирован в количестве 12 э, членов комиссии, так как выполнили 2000 избирателей. Бизин Владимир Григорьевич Зеленый, Бизин Ирина Викторовна «Единая Россия», Евтушок Ирина Сергеевна по месту жительства, Кабанова Валентина Васильевна э, Трудовая партия России, Екатеринка Наталья Александровна э, Собрание избирателей по месту работы, Куприянова Валерия Леонидовна Коммунистическая партия Российской Федерации, Петрова Светлана Александровна ЛДПР, Подольских Елена Анатольевна Союз труда, Семена Валентина Михайловна партия Роста, Куту Светлана Константиновна собрание по месту жительства, Федотова Татьяна Николаевна собрание по месту работы, Чеченов Юрий Николаевич Справедливая Россия. Кто за формирование 15 на 6? Одногласно против придержавшись минут. По формированию 1547 э, в количестве 12 э, членов Антонова Мария Игоревна, партия «Зеленая», Жукова Александра Эдуардовна, Трудовая партия России, Иванов Константин Николаевич, Справедливая Россия, Иванова Людмила Юрьевна, Единая Россия, Куприянов Павел Анатольевич, Коммунистическая партия РФ, э, Лифановская Дарья Сергеевна, Собрание по месту жительства, Николая Мария Николаевна, э, родители воинов, погибших в Афганистан, общественная организация, Рябченкова Татьяна Алексеевна, ЛДПР, Сергей Сергеевич, э, партия Родина, Сазонова Наталья Антоновна, Союз труда, Сырцова Татьяна Григорьевна, партия Русская. Шестопал Глеб Борисович о э, собрании избирателей по месту работы. Кто за формирование 1547? Единогласно против воздержавшихся. 1548. В количестве 12 членов комиссии. Губанова Лидия Алексеевна, партия Роста. Э, Базилюк Евгения Александровна «Справедливая Россия», Гайдук Ирина Викторовна, партия «Зеленая», Дубровская Орлана Дмитриевна, коммунистическая партия РФ, Ефимова Елена Валентиновна, трудовая партия России, Калинкина, ЛДПР, Родионов Кирилл Леонтьевич по месту жительства, Родионов Сергей Леонидович э, по месту работы, Степанова Александра Владимировна, партия Родина, Шувалов Антин Вячеславович, Единая Россия, Шувалова Юлия Николаевна, Союз труда, Шувалова Ирина Викторовна, Республика Афганистан, воинов погибших. Кто за формирование 1548? 1549. Э, Комиссия в количестве 12 членов. Э, первая Азарова Юлия Юрьевна по месту работы Бойцова Татьяна Евгеньевна, э, партия Роста, Гончарова Наталья Витальевна, Трудовая партия России, Евкакин Игорь Леонтьевич, э, Коммунистическая партия РФ, Куренкова Марина Сергеевна, ЛДПР, Орлов Антон Валерьевич, Зеленые, Орлова Наталья Григорьевна, родители воинов в Афганистан, Семенова Ольга Александровна, Единая Россия, Шашура Сергей Андреевич, Родина, Шашур Галина Валерьевна «Союз труда», Шмаков План Иванович «Справедливая Россия», Шмидрина по месту работы. Кто за формирование 1549. Единогласно против удержавшись. Так, 1550, 12 членов комиссии. <clears throat> Викторов Александр Николаевич, партия Роста, Григорьев Константин Николаевич по месту жительства, Григорьев Дмитрий Константинович по месту жительства, Григорьев Светлана Владимировна ЛДПР, Губанов Александр Григорьевич «Единая Россия», Евдокушкина Анна Викторовна, трудовая партия России, Жужгин Иван Михайлович, Коммунист КПРФ, Красоткин Евгений Михайлович Родина, Макарова Ирина Викторовна, Зеленая, Мартынова Анна Александровна, Справедливая Россия, Молоткин Александр Николаевич, Союз труда, Сайпуши, Сайпушев Алексей Александрович, собрание по месту жительства. Кто за 1551? Вопрос можно? Да. Алла Григорьева, два э, по месту жительства избраны ну, Григорию Константин Николаевичу, Григорию Дмитрию Константиновичу. Так. Ну, это явно, что отец сыном. Кто? Отец сыном, скорее всего, избранный. Ну, даже следующий это их супруга Григория. <laughs> Семейный Это как-то, ну, не то чтобы не, незаконно, но странно, что всю семью избиратели выдвинули по месту жительства. Собрание избирателей по месту жительства, почему они не могут направить их одну семью? в один уик. Да. Если они проживают на данной территории и активно участвуют. Ну, ну, я думаю, что можно, но нарушается как бы паритет партий, представленных в Наксе. Так не паритет. Все партии, которые были, подавались в данную участковую комиссию, ничего не нарушено. Все партии вошли в данную участковую комиссию. Ну ладно. Вот так. А кого нет? Каких партий? Каких партий нет? Нет, я, я имел в виду, что 50% от э, парламентских партий. Так, а там есть? 50%. Здесь меньше 50. Нет, все парламентские партии, которые направляли в данную участковую комиссию, наши. Ну ладно, все. Кто за комиссию 1550? 1551. Была Елена Алексеевна. Собрание Викторова Елизавета Андреевна, партия Роста, Москвитина Валентина Вячеславовна, Единая Россия, Горчаков Юрий Евгеньевич, партия Зеленая, Горчакова Мария Георгиевна, тоже, видимо, дочка, Союз труда, Добровольский Александр Евгеньевич, Родина, Кисиян Ольга Сергеевна, Комиссия жительства, Козлова Александра Александровна, Трудовая партия России, Козлова Юлия Сергеевна, Справедливая Россия, Мельников Данил Алексеевич, КПРФ, Замнина Алена Юрьевна, э, по месту работы Яковлева Анна Викторовна ЛДПР. Кто за комиссию 1551? Единогласно против убежавших нет. Комиссия сформирована. Так. Комиссия 1552. Количественный состав 12 членов. Артамонова Инна Викторовна, э, родители воинов Республики Афганистан. Дементьева Надежда Владимировна, э, собрание по месту работы. Деревянка Екатерина Иванов Сергей Владимирович «Единая Россия», Матвиенко Екатерина Владимировна «Справедливая Россия», Наумова Клавдия Ивановна «Партия Роста», Салмин Павел Витальевич КПРФ, э, Салова Елена Геннадьевна Родина, Теняева Ивана Константиновна Союз труда, Чеснокова Елена Юрьевна Трудовая партия, Шпанская Елена Анатольевна ЛДПР. За формирование УИК номер 1552. Единогласно против 1553 в количестве 12 членов. Образовская Галина Николаевна по месту работы, Антонова Надежда Анатольевна ЛДПР, Горюнова Галина Васильевна, родители воинов, погибших в Афганистане, Мишункин Михаил Александрович, э, Союз труда, Мишункина Галина Михайловна, э, Зеленые. Мишункина Ольга Владимировна, много КПРФ, Наумов э, Владимир Георгиевич, партия Роста, Савчук, Савук Людмила Михайловна, Дина Россия, Смирнова Алиса Юрьевна Родина, Славы Справедливая Россия. Кто за формирование ИК 1553? Единогласно против удержавшихся. 1554. В количестве 14 членов комиссии. Э, Борябина Анастасия Валентиновна по месту жительства, Березан Оксана Михайловна Союзского, Бычков Павел Петрович Родина, Гурьянова Ирина Валентиновна, Трудовая партия России, Жукова Ирина Александровна, Справедливая Россия, Калязин Максим Юрьевич, партия Зеленая, Киркина Надежда Васильевна Единая Россия, Козлов Станислав Евгеньевич э, КПРФ, Марков Андрей Константинович партия Русская, Михайлов Максим Евгеньевич собрание избирателей по месту жительства, Молодых Ксения Викторовна собрание по месту жительства, Сверидова Анастасия Ивановна по месту работы, Черняева Юлия Андреевна, ЛДПР, Язовских Татьяна Владимировна по месту жительства. За формирование 1554. Глаз 1555. 14 э, членов. Березин Владимир Владимирович «Справедливая Россия», Городков Олег Николаевич по месту жительства, Дороткова Светлана Владимировна «Зеленый», Елапин Виктор Борисович «Жительство», Ковкина Татьяна Анатольевна ЛДПР, Кнутов Алексей Александрович «Единая Россия», Кнутова Ирина Владимировна по месту жительства, Лишенко Елена Владимировна Родина, Маркова и Ольга Николаевна партия Роста, Маркова Елена Александровна Трудовая партия, Орешкин Константин Игоревич Коммунистическая партия РФ, Э, Савченко Анастасия Сергеевна «Союз труда», Сенченко Екатерина Владимировна по месту жительства, Сенченко Кирилл Александрович «Собрание по месту жительства». Кто за формирование 1555? Единогласно, против, поддержавшись. 1556, 14 членов комиссии. Березина Татьяна Дмитриевна, «Справедливая Россия», Блохинарова Евгеньевна э, по месту работы, Барков Славное Яблоко, Кошкина Славная Александровна Союз Труда, Марцентровская Юлия Вадимовна Единая Россия, Петунина Ольга Николаевна Зеленая, пивоваров Вячеслав Александрович ЛДПР, э, Полойтова Зоя Александровна по месту жительства, Потапова Елена Арнольдовна партия Роста, Лачинская Ирина Юрьевна Родина, Сашникова Алена Борисовна по месту жительства, Кацкелевич Оксана Евгеньевна, Трудовая партия России. Можно вопрос? Да. У нас, смотрите, у нас так много собраний избирателей по месту жительства. А у нас на Собрание избирателей по месту жительства, то есть формально, где они проживают, mm -hmm. да, то есть они составляют протокол, в котором mm -hmm. должно быть, насколько я помню, не менее пяти участников, да, то есть, соответственно, они выдвигают, главное, чтобы это было на территории того участка, где они проживают. Пять человек все могут выдвинуть одного mm -hmm. представителя в каждый. И у нас есть все эти протоколы по каждому человеку. Так, кто за формирование 1556? Согласно, 15.57, 14 минут. Быкова Надежда Александровна по месту работы. Э, Гелязева Лира Гамбарова на ЛДПР. Кубина Марина, Мария Николаевна по месту жительства. Захаров по месту жительства. Киреева Анна Рашидовна, Трудовая партия России. Кузьмина Ксения Владимировна, Справедливая Россия. Мустафина Сабина Борисовна по месту работы. Павлов Евгений Александрович, э, Союз труда. Э, Палавана Алексеевна Родина, Ситикова Светлана Ивановна, партия Роска, Софеев Андрей Юрьевич Кириллов, Софеева Дарья Юрьевна, Единая Россия, Титов Григорий Валерьевич, по месту жительства, и Пускарева Елена Александровна, по месту жительства. Кто за? Единогласно против державший мир. Комиссия 1558. 12 членов. Э, Богданова Лариса Николаевна, КПРФ. Богданова Светлана Александровна по месту жительства, Бородин Роман Николаевич по месту жительства, Воронина Наталья Николаевна по месту работы Горина Лариса Анатольевна, э, Российская экологическая партия «Зеленый», Ефимова Елена Витальевна, э, Трудовая партия России, Арганова Марина Викторовна, ЛДПР, Ситикова Яна Юрьевна, э, партия Роста, Фигон Галина Степановна, Союз труда, Фигон Анна Юрьевна, Родина, Фигон Я Анна Юрьевна, Единая Россия, Янковская Нина Николаевна, Справедливая Россия. За формирование 1558, единогласно, 1559. 1559. 12 членов. Апресян Ильгам Суренович, да, Зеленый, Бурдин Юрий Николаевич, э, партия Роста. Уже южные народы пошли. Коренов Антон Павлович, ЛДПР. Куничкин Артем Викторович по месту жительства. Бенкаков Андрей Владимирович, Трудовая партия России. Логанова Анастасия Алексеевна Родина. Любимец Антон Павлович по месту жительства. Народов Вячеслав Вячеславович по месту жительства. Никулин Иван Владимирович, Единая Россия. Смирнов Александр Валерьевич «Справедливая Россия», Тюрин Алексей Эдуардович «Союз труда», Шумихина Любовь Петровна, КПРФ. Кто за формирование 1559 единогласно, против поддержавшихся 1560. 12 членов. Бастрыгина Татьяна Михайловна Кацаев, Бурдина Ирина Викторовна, партия Роста, Веселова Анна Сергеевна Справедливая Россия, Головина Валентина Кузьминична, ЛДПР, Денис Никита Анатольевич, э, родители Ивана погибших в Афганистане, Денисова Людмила Павловна Габелюны, Добрынина Лидия Сергеевна Единая Россия, э, Пенькова Татьяна Семеновна Рубина, э, Стародубцева Ольга Анатольевна по месту работы, Шварц Брейн Ирина Викторовна, э, Трудовая партия России, Шувалова Анна Борисовна, Союз труда, Яковлева Ирина Игоревна, собрание по месту работы. Завтра я вам выкупит наш единогласно. 61. Один членов Белякова Анжела Михайловна, э, КПРФ, Букас Алла э, Леонидовна, Союз труда, Яченко Клавдия Игоревна Яблоко, Заболотная Алла Васильевна, Единая Россия, Засыпина Анна Александровна, э, за женщину России Маркович Анна Федоровна Зеленая, Аганесян Нарина Георговна, партия Роста, Пядышев Дмитрий Викторович Справедливая Россия, Савина Валентина Александровна ЛДПР, Шатова Ивана Васильевна Родина, Яковлев Александр Геннадьевич трудовая партия России, Ясина Светлана Алексеевна по месту жительства. Куда формирование 1561, единогласно. 1562. 12 членов э, комиссии, Алексеева Ольга Валерьевна, собрание по месту работы, Астахов Владимир Петрович Белорус и Бахметьев Михаил Олегович по месту жительства, Беляева Светлана Васильевна за женщину России, Беляков Владимир Вячеславович КПРФ, Лубина э, Яна Юрьевна Зеленая, Водяной Сергей Андреевич, Трудовая партия России, Горохова Ярослава Александровна, ЛДПР, Савина Виталия Валерьевна, Союз труда, Скрипников Дмитрий Александрович, Родина, Смирнов Евгений Евгеньевич, Единая Россия, Тимофеев Николай Алексеевич, партия Рост. Кто за формирование, если 15 согласен. Единогласно против удержавшихся нет. 15 12 членов комиссии, Набудгина Надежда Николаевна, за женщин России, Дьякона Ирина Васильевна, Союз труда, Егорова Виктория Александровна, ЛДПР, Иванова Ольга Михайловна КПРФ, Кудрявцева Вера Львовна, партия Роста, Морозова Алла Сергеевна, Единая Россия, Орешко Мария Анатольевна, Трудовая партия России, Петрова Валентина Ивановна, Справедливая Россия, Пинчук Наталья Викторовна, Зеленая, Рахманова Надежда Владимировна, э, родители воинов, погибших в Афганистане, Синильникова Надежда Васильевна Родина, Сыбина Яна Владиславовна по месту работы. Кто за формирование РИК э, 1563? Единогласно против удержавшихся нет. 1564. 12 членов комиссии. Байкова Ольга Михайловна партия Роста, Байкова Ольга Александровна Союз Труда, Ковачук Диана Викторовна Женщина России, Будет Виталий Дмитриевич Единая Россия, Евдокимова Мария Геннадьевна Зеленая, Пескова Дарья Игоревна Трудовая партия России, Лазарева Наталья Владимировна Родина, Маслова Анна Юрьевна ЛДПР, Петрова Екатерина Викторовна Справедливая Анастасия Соколова Наталья Александровна собрание по месту работы, Крякова Ольга Борисовна по месту жительства, Юринова Наталья Николаевна КПРФ. За формирование 1564. 1565. 12 членов. Э, Артамонов Алексей Викторович э, по месту жительства, Байков Игорь Николаевич, Артиарос, Георгиевский Иван Михайлович, Единая Россия, Захарченко Ольга Александровна по месту жительства, Конопляник Ольга Васильевна, Российская экологическая партия «Зеленая», Кочнева Ирина Валерьевна «Союз труда», Никитин Александр Александрович Родина, э, Поташова Светлана Юрьевна ЛДПР, Поташова Ина Викторовна «За женщин России», Сироткина Мария Владимировна КПРФ, Таропов Андрей Александрович по месту жительства, Юрьев Николай Юрьевич, партия, а, Трудовая партия России. Кто за формирование 1565? Единогласно, 5 против, 66. 12 членов. Комиссия Мавелиана Викторовна «Женщин России», Вигелянская Валентина Купияновна «Партия Роста», Галицкая Ирина Викторовна «Справедливая Россия», Костина Светлана Владиславовна ЛДПР, Кулакова Марина Юрьевна «Родина», Лучетенко э, Сергей Михайлович Зеленый, Лученко Людмила Сергеевна «Союз труда», Михина Елена Сергеевна по месту жительства, Подольский Геннадий Ильич КПРФ, э, Фимушкин Дмитрий Александрович, Трудовая партия России, Фимушкин Елена Сергеевна по месту жительства, Янсон Юлия Николаевна, Единая Россия. Кто за формирование 66? Единогласно против удержавшихся. 15 67. 12 членов комиссии. Байкон Наталья Васильевна ЛДПР, Василий Савелий Константинович, Трудовая партия партия России, Возгрин э, Александр Александрович Дина России. Ефремова Людмила Викторовна Справедливая Россия, Касенко Инесса Юрьевна Родина, Кириллова Валентина Сергеевна за женщина России, Коновалова Светлана Леонидовна э, Зеленые, Ветлук Ольга Владимировна партия Роста, Мишина Ольга Павловна Союз Труда, Павлюки Наталья Петровна воинов погибших в Афганистане, Левотов Алексей Витальевич э, по месту работы, Шевченко Тамара Николаевна КПРФ. Туда формирование статьи. Единогласно. Против 68. Комиссия ставит 12 членов. Э, Антоневич Надежда Алексеевна, женщина России. Антоневич Виталий Александрович, КПРФ. Бакш Николаевна по месту жительства. Буслова Татьяна Геннадьевна, э, гражданская платформа. Э, Гелянский Владимир Альбертович, партнер. Игнатьева Ольга Александровна, Россия, Колокольцев Михаил Борисович Родина, Колокольцев Владимир Михайлович Справедливая Россия, Колокольцев Ирина Васильевна по месту работы ОРЗ, Лавров Кирилл Александрович, э, Трудовая партия России, а, Любочкина Александр Михайлович, Союз труда, Чуркина Александр Владимирович, Союз ДПК. За формирование 15 1569. Комиссия в составе 14 членов комиссии. Дубнов Сергей Александрович по месту жительства, Дубнова Татьяна Ивановна за женщин России, Валенда Евгений Георгина ЛДПР, Иванов Никита Андреевич Родина, Клементьев Кирилл Александрович по месту жительства, Кульнова Нина Петровна Справедливая Россия, э, Марченкова э, Наталья Николаевна Гражданская платформа, Рахматулина Юлия Геннадьевна по месту жительства, Софьяненко Елена Петровна, партия Роско, Симаков Денис Михайлович, Единая Россия, Симакова Валентина Антоновна по месту жительства, Сорокина Елена Сергеевна КПРФ, Чернышов Сергей Иванович, Союз труда, Шибаев Игорь Владимирович по месту работы звезда. То за формирование 1569. 1570. Комиссия в количестве 12 членов. Авдеева Надежда Сергеевна, э, Единая Россия, Аврамчук Никита Юрьевич КПРФ, Азарова Татьяна Сергеевна, родители воинов, погибших в Афганистане, Азарова Мария Алексеевна, Справедливая Россия, Бабаева Ирина Михайловна, женщина России, Волкова Ирина Владимировна, Союз труда, Григорьева Марина Геннадьевна Родина, Клацюба Ирма Амировна, гражданская платформа, Кибальченко Ирина Викторовна, партия Роста, Налегова Наталья Яковлевна, трудовая партия России, Русанова Вера Юрьевна, ЛДПР, Сафонова Марина Александровна, собрание по месту работы. Кто за формирование 1570? 1571 количество членов комиссии. Аюшкина Наталья Владимировна по месту жительства Бойцова Анна Алексеевна, для женщин России, Гончарук Карина Самвеловна, Союз труда, Иванова Ирина Николаевна, Родина, Краснянский Сергей Юрьевич, партия Роста, для партии Екатерина Анатольевна, Справедливая Россия, Мозговая Татьяна Александровна, воинов погибших в Афганистане, Мосина Ольга Вячеславовна, гражданского платформа, Неверка Любовь Сергеевна по месту жительства, Популова Екатерина Александровна, Васильевна КПРФ, Садофеева Елена Михайловна, Единая Россия, Степунин, э, Сергей Викторович, Трудовая партия России, Фролова Елена Сергеевна, ЛДПР, Каблиева Любовь Владимировна, по месту работы. Кто за формирование ЮК-1571? Единогласно, кто за ЮК-1572, 14 членов. <coughs> Любашева Елена Викторовна за женщин России, Зенкина Ирина Васильевна Справедливая России, Иванова Анатолия Юрьевна по месту работы, Э, Львова и Серафима Николаевна, партия «Русская», Лякина Лариса Владимировна, собрание по месту жительства, Пакова же Викторовна, Родина, Сидела Ольга Николаевна, собрание по месту работы, Станкова Надежда Александровна, э, гражданская платформа, Суворова Светлана Анатольевна, КПРФ, э, Тихановский Константин Владимирович по месту жительства, Фурсова Надежда Сергеевна, по месту работы Шапотаева Инна Александровна, Кудовая партия России, Шелякова Валентина Николаевна, Единая Россия, Шелякова Ольга Сергеевна, ЛДПР. Туда формирование УИК-1572. Единогласно против 1573. Комиссия в количестве 14 членов комиссии. Э, Бордина Елена Юрьевна, за женщина России, Воробьева Марина Владимировна, Трудовая партия России, Гаджиева Ирина Нылова Медова, Свердлянская платформа Гусарова Инна Владимировна, Паркова Росса, Дмитриева Ольга Сергеевна, КПРФ, э, Куликова Наталья Николаевна, Справедливая Россия, Раджабова Людмила Ханваровна, собрание по месту жительства, Слободян Александр Викторович по месту жительства, Слободян Ольга Викторовна, Единая Россия, Слободян Анжела Анатольевна, ЛДПР, Соболева Валентина Николаевна по месту работы, Чили Наталья Анатольевна по месту жительства, Юзбеков Фарид Фиклетович по месту жительства, Узбекова Насият Казанфаровна по месту жительства. Кто за ВИК 1573 формирование? Единогласно. Голосуйте, да? нас против, удержавшись нет. 1574. 12 членов комиссии, Афанасия Владимир Евгеньевна, э, родители Илона, погибших в Афганистане, Иванова Лариса Гуравовна, Единая Россия, Лысакана Ивановна, партия Роста, Мельник Елена Алексеевна, Э, КПРФ, Мельник Олег Анатольевич за «Женщина России», э, Редрюгина Наталья Михайловна, э, партия «Родина», Сергеева Екатерина Михайловна, «Справедливая Россия», Смирнова Наталья Валентиновна, ЛДПР, Смирнова Елена Александровна, «Гражданская платформа», Чукакова Елена Викторовна, «Трудовая партия России», Шахова Мария Сергеевна Яблоко, Швайкова Светлана Николаевна, «Союз труда». Все. Кто за комиссию 1574? Единогласно. 1574 сформирована. 1575, 12 членов. Андреев Михаил Борисович, Единая Россия, Андреев Вера Павловна, КПРФ, Бакова Татьяна Семеновна, Союз труда, Годовая, Годованная Наталья Тимофеевна, Родина, Дрозд Татьяна Ивановна, Гражданская платформа, Игазарян э, Кристина Вартановна, Трудовая партия России, Газарян Татьяна Николаевна по месту жительства, Нариманидзе Татьяна Ивановна ЛДПР, Нариманидзе Лилия Юрьевна партия Роста, Сергеева Елена Васильевна Афганистан, э, Степанова Анастасия Александровна Справедливая Россия, Цветкова Ирина Юрьевна за женщину России. Кто за формирование ВИКа 1576. Единогласно, слава против, издержавшись. 1576, 14 членов. Богданова Ольга Ивановна по месту жительства, Краснянская Анна Вячеславовна по месту жительства, Малышев Юрий Михайлович «Единая Россия», Малышев Павел Юрьевич «Справедливая Россия», Малышев Иван Юрьевич Коммунистическая партия РФ, э, Малышева Мария Юрьевна, что не так. Малышева, <laughs> партия ну, Родина. Это семья, такими политическими взглядами. Да, Малышева Оксана Вячеславовна. Вечером на кухне, наверное, там <laughs> Гражданская платформа, Матвеева женщин России, Митрофана Елена Анатольевна, глава партии России, Покатилова Анастасия Михайловна, партия Роста, Прокофьева Яна Андреевна, Союз труда, Кононенко Анастасия Ивановна по месту жительства, Семкина Виктория Александровна по месту жительства, Сергушенко Сергей Юрьевич, ЛДПТР. Кто за формирование 76? Ну, Единогласно ну, ну, тоже, поддержавших нет. 15 7, 4 членов комиссии. Авдонич Иван Вячеславович. Жилица, Арабка Светлана Николаевна, партия Руссова, Олега Елена Справедливая Россия, Ермакова Юрьевна КПРФ, Иванченко Надежда Леонидовна Родина, э, Кочурина Елена Юрьевна ЛДПР, Кузьмина Олег Вячеславович по месту работы, Муркова Юлия Олеговна Единая Россия, Мизи Галина Николаевна по месту жительства, Новикова Светлана Леонидовна Союз труда, Обруч Наталья Владимировна по месту жительства, Орлова Марина Геннадьевна за женщин России, Сидорович Любовь Александровна по месту жительства, Спиридонов Андрей Вячеславович по месту жительства. Кто за формирование 1577? Единогласно против воздержавшихся. 1578. 14 членов комиссии. Алиева Неля Антоновна, Анатольевна, Бакарева Галина э, Анатольевна Гражданская платформа, Бакарева Галина Александровна Единая Россия, Глушко Елена Анатольевна за женщин России, Глушко Елена Александровна по месту жительства, Елена Людмила Ивановна партия Роста, Карабанов Алексей Юрьевич КПРФ, э, Александр Толстая, Карина Владиславовна, ЛДПР, Лунин Евгений Анатольевич, Трудовая партия России, Лунина Елена Александровна, Справедливая Россия, Синчук Елена Анатольевна, Союз труда, Степаничева Елена Михайловна, воинов, погибших в Афганистане, Тесленко Дарина Юрьевна, Олегина, партия Родина, Федорова Мария Сергеевна, по месту жительства, Филиппова Татьяна Александровна, по месту жительства. Кто за формирование, вид 1578. 1579, 12 членов комиссии. Гуляева Людмила Александровна, гражданская платформа, Гуляева Анастасия Юрьевна, КПРФ, Егорова Тамара Викторовна, Справедливая Россия, Земская, Маргарита Валерьевна, партия Роста, Калинина Виктория Александровна по месту жительства, Максимец Игорь Владимирович, ЛДПР, Миронова Любовь Ивановна, Единая Россия, Рубцова Ольга Ивановна по месту жительства, Рыкова Наталья Игоревна, для женщина России, Чукова Ольга Федоровна, Союз труда, Чукунова Светлана Юрьевна, Родина, за проявлено 79. Одногласно, поддержавшись нет. 80. 1580, 12 членов комиссии. Батруков Дмитрий Николаевич, партия Яблоко, Богатырев Николай Николаевич, Единая Россия, Гудым Наталья Геннадьевич, коммунист КПРФ, Добронравова Ирина Васильевна, Гражданская платформа, Зинова Ева Ирина Романовна, Трудовая партия России, Кулиева Любовь Романовна, партия Родина, Лазарева Надежда Гавриловна, женщина России, Мокшин Михаил Александрович, собрание по месту жительства, Смирнов Александр Жижевич, партия э, Роста, Сухова Дарья Евгеньевна, ЛДПР, Сухова Татьяна Викторовна по месту жительства, Хоменкова Ирина Анатольевна, Справедливая Россия в городе Санкт-Петербург. Кто за формирование 1580? 1581. 12 членов. Э, Борсков Виктор Валентинович, Единая Россия, э, Белостоцкая Анна Александровна, Гражданская Форма, Васильева Анастасия Олеговна, Родина, Изотова Мария Владимировна, месту жительства, Майкова Ирина Юрьевна партия роста, Макеева Юрия Михайловна по месту жительства, Сметанкин Анатолий Игоревич Лабутаят, Смирнова Татьяна Алексеевна по месту жительства, Сорокин Ярослав Юрьевич КПРФ, Чистякова Надежда Алексеевна «Справедливая Россия», Шамыгин Юрий Александрович, Трудовая партия России, Шамыгин Татьяна Викторовна по месту жительства. Кто за формирование 1981. Единогласно против воздержавшихся нет. ИИ 1582, 12 членов. Была Анна Александровна, партия Роста, Беглякова Ирина Юрьевна, Справедливая Россия, Дашкова Ольга Валентиновна, Женщина России, э, Жаворонкова Татьяна Кимовна, Гражданская платформа, Клочков Юрий Александрович, КПРФ, Кобель Татьяна Леонидовна, Патриоты России, Ляхович Близнецы. Единая Россия, э, Мезенцев Иван Владиславович Яблоко, Новороссия Ирина Николаевна, Родина, э, Смирнов Юрий Александрович по месту жительства, Смирнова Людмила Дмитриевна по месту жительства. Ну, кто за формирование 1582? Единогласно против поддержавших нет. 1583. 12 членов комиссии. Богомолова Татьяна Андреевна по месту жительства, Валович Вячалова Валерьевна, гражданская платформа, Варшавская Татьяна Борисовна, партия Роста, Гальперин Дмитрий Евгеньевич по месту жительства, Гальперин Надежда Олеговна, ЛДПР, Гулиев Максим Густавильевич, э, Народная партия за женщин России, Гулиева Мария Вячеславовна, Единая Россия, Ефремова Серафима Ильинична, Справедливая Россия, Марина Николаевна Юрьевна, Родина, э, Павлов Никита Владимирович, Патриот России, э, Разина, Ирина Николаевна по месту жительства и Машнов Виталий Васильевич по месту жительства. Кто за формирование ИК 1583? Единогласно, против, придержавшись. 84 комиссия. 14 членов. Александровна Елена Леонидовна, э, ЛДПР, Горелова Елена Андреевна, э, по месту жительства Дорофеева Александра Евгеньевна, Единая Россия, Зернова Елена Владимировна, Патриоты России, и Овова, это как фамилия? И Овова. Ну, и не опечатка, да? Елена Борисовна за женщин России, Казахарова Светлана Рамильевна э, Родина, Куныгин Алексей Александрович, э, по месту жительства, Марина, Лю... Марина это фамилия такая тоже? Марина. Марина. А, Марина. Марина Любовь. Марина Любовь Александровна, партия Роста, Можаева Лилия Николаевна по месту жительства, Новикова Светлана Геннадьевна по месту жительства, Силукова Виктория Борисовна по месту жительства, Силукова Василиса Агаповна, гражданская платформа, Чернова Татьяна Павловна, КПРФ, Якова Ирина Борисовна, «Справедливая Россия». Кто за формирование ВИК 1584? Единогласно, поддержавшись нет. 1585. Булаков Никита Алексеевич, «Единая Россия», Гжибовская Ольга Викентьевна, партия Роста, Дукальская Виктория Алексеевна, ЛДПР, Евсюкова Оксана Юрьевна, «Справедливая Россия», Жибор Татьяна Валерьевна, «Женщина России», Кувнир Елена Владимировна, «Поместное жительство», Крылов Анатолий Владимирович, «Патриоты России», Крова Мефодьевна по месту жительства Кудрявцев Александр Владимирович Родина, Окружка Анастасия Ивановна Гражданского платформы, Соколова Елена Андреевна по месту жительства, Чугунова Елена Сергеевна по месту жительства, Шаулина Юлия Вячеславовна по месту жительства, Щики Виктория Викторовна КПРФ. Что за формирование 15 А можно спросить? Да. Шаулина Юлия Вячеславовна, а, а, вот по реестру нарушителей я вижу, что вот это не численность некоторые нарушения на муниципальных выборах. А, вот, э, логические соотношения в таком протоколе не совпадали. Она была председателем ТИКа по УИКа 1585. Выдали избирателям меньше бюллетеней, чем заклеили ящиков для голосования. До 14 году, да? Да. Она больше председателем была в 2014 году. По Шаулину вы смотрели, у нас есть там, были какие-то жалобы? Нет. По Шаулину ничего не было. В году Пара Шаулина, она была председателем, то есть она жаловалась. И после того, как были сбои там в логических соотношениях, вы помните, то есть там было массовое обучение всех председателей, Шаулина в 2016 году проводила также выборы, то есть ограничение тиков и наблюдателей Петербурга, насколько я знаю, нет к этой комиссии. Так, 1586. 14 членов. Так, кто за формирование комиссии 1585? Единогласно. Слава вот голосуйте. 1586. 14 членов комиссии. Астрихинская Кристина Ивановна по месту жительства. Ахмедьярова Агата Талгатовна. Э, Справедливая Россия. Винокурова Евгения Алексеевна по месту жительства. Капица Галина Юрьевна. КПРФ. Ковалишина Лилия Владимировна. За женщин России. Лапигина Татьяна Федоровна. Афганистан. Апрель. Литвина Людмила Сергеевна, партия Роста, Лыбашева Наталья Леонидовна, гражданская платформа, Нилова Тамара Степановна, Родина, Сауленко Юрий Дмитриевич, Патриоты России, Торопов Виталий Сергеевич, ЛДПР, Торопова Ксения Сергеевна, Единая Россия, Шевченко Анатолий Юрьевич по месту жительства, Шевченко Светлана Францевна по месту жительства. Кузак формированию ИК 1586. Единогласно против воздержавшихся. Комиссия 1587, 14 членов комиссии. Алешина Татьяна Викторовна, Единая Россия Барцумян Артем Ашотович по месту жительства, Артеменко Елена Викторовна Справедливая Россия, Бохан Полина Дмитриевна Загадочная Россия, Бухаров, Бухаров Сергей Алексеевич Родина, Демьянова Ольга Юрьевна по месту жительства, Ефремов Пан Алексеевич Патриота России, Устремин Татьяна Сергеевна КПРФ, Иванова Наталья Владимировна по месту жительства, Казакова Людмила Любомировна Гражданская платформа, Маслов Павел Дмитриевич по месту жительства, Маслов Галина Николаевна ЛДПР, Миль Светлана Борисовна по месту жительства, Рудник Анатолий Игоревич, партия Роста. Кто за формирование 1587? Единовластно. 1588 планируем сформировать в количестве 14 членов комиссии Андреева Ирина Валерьевна по месту жительства, Виноградова Надежда Андреевна, патриот России, ЛДПР, э, Герасимина Ксения Валерьевна, Герасименко Галина Анатольевна, Союз труда, Левина Елена Ивановна по месту жительства, Лазарева Митина Владимировна, Справедливая Россия, Ломаченко Ирина Викторовна за женщин России, помшев Александр Юрьевич по месту жительства, Омшева Светлана Викторовна ЖПДФ, Пашкевич Анастасия Николаевна партия Роста, Соколова Лариса Антоновна Единая Россия, Стринец Антон Михайлович Гражданская платформа, Сушков Анатолий Анатольевич Яблоко, Требородова Наталья Михайловна собрание по месту жительства. За формирование 1588 единогласно против поддержания. 1589, 14 членов комиссии. Богданов Александр Евгеньевич, КПРФ, Воронин Антон а, Антонина Петровна по месту жительства, Голубинская Евгения Александровна Союз труда, Иванов Сергей Васильевич по месту жительства, Иванова Валентина Владимировна Справедливая Россия, Косаревская Ольга Александровна Патриот Россия, Кругова Ольга Анатольевна по месту жительства, Куликова Виктория Андреевна Единая Россия, Палкина Татьяна Ивановна Роста, Петрова Лариса Владимировна Гражданская платформа, Роскова Оксана Рашитовна за женщин России, Соскухин Игорь Анатольевич ЛДПР, Сосухин Анатолий Николаевич, Афганистан, апрель. Сосухина Лариса Викторовна по месту жительства кто за формирование 1589 единогласно. 1590. Комиссия составили составе 14 членов комиссии. Аджигирея Надежда Валерьевна по месту жительства, Дуба Михайловна ЛДПР, Громова Инна Петровна по месту жительства, Кобрь Татьяна Михайловна Справедлива Россия, Гулова Инна Александровна Союз Труда, Луканина Елена Леонидовна Патриоты России, Луканина Мария Александровна, партия русская Макарова Надежда Юрьевна за женщин России, Миронова Елена Сергеевна Гражданского подклада Жительство, Павленко Михаил Сергеевич КПРФ, Петрова Галина Борисовна Единая Россия, Приходько Татьяна Александровна по месту жительства и Сильверск Владимир Михайлович по месту жительства. Кто за формирование 15 Тоже могу добавить Луканин Ирина Леонидовне. В 2014 году нарушение соглашения в таком протоколе на ну, муниципальных выборах. А, э, Но ну, жалобы по 16 году у нас недавно. 14. Нет, представитель да. 16. Ну, нарушения там есть по 15? Нет. 90. Вот, по 14 э, там, были э, возможны нарушения, но опять же, да, то есть э, жалоб именно в комиссии мы по комиссии 1590 не отводили, да, то, но так как э, были выявлены вот эти логические нарушения, то есть мы председателей заново обучали, да, то есть по окончании в 2016 году у нас было по логическим соотношениям протокола не было формирование участковой комиссии по 15.95. А кто за 90 проголосовали, да? И 15.91. Количество 14 членов беспокоило Галина Ивановна, Березина, Лариса Витальевна, Бачков э, Николай количестве от собрания избирателей по месту жительства, Недовская Надежда Геннадьевна «Справедливая Россия», Горина Людмила Ивановна по месту жительства, Ефимова Елена Леонидовна Жакина Ирина Леонидовна, э, КПРФ, Казакова Татьяна Александровна, Гражданская платформа, Клим Татьяна Макаровна, Единая Россия, Кожевникова Александра Яковлевна, Женщина России, Палкина Ивановна Олеговна, Партия Роста, Репина Людмила Геннадьевна по месту жительства, э, Стюрова Оксана Витальевна по месту жительства, Тухтамышева Анна Сергеевна, ЛДПР, Туза прожила на 1591, единогласно. так, 1592, комиссия в количестве 14 комиссии. Э, Гнатюк Юлия Владимировна, ЛДПР, Гнатюк Андрей Павлович по месту жительства, Девятка Наверное Николаевна по месту жительства, докторов Алексей Юрьевич Союз труда, доктор Владимировна Афганистана, Алексей Сергеевич по месту жительства, Козлова Анна Сергеевна, гражданская платформа, Кондратьева Екатерина Александровна, женщина России, Ларков Станислав Максимович, справедливая России, Левчук Игорь Валентинович, Яблоко, Локтева Марина э, э, Константиновна, партия Роста, Пять Сергея Михайлович, Единая Россия, Принцева Марина Александровна КПРФ, Святогор Ирина Анатольевна по месту жительства. Кто за формирование их 1592. 1593 в количестве 14 <coughs> членов комиссии. Делючук Ольга Силовна, партия Роста, Губ Елена Анатольевна по месту жительства, Губ Евгения Александровна Союз труда, Губ Дмитрий Александрович по месту жительства, Елисеев Денис Александрович по месту жительства. 45-го Лидия Александровна по месту жительства, Логунов Илья Вячеславович, Единая Россия, Меншиков Дмитрий Игоревич, КПРФ, Пенягин Василий Владимирович за женщин России, Пенягина Наталья Дмитриевна по месту жительства, Северов Андрей Геннадьевич, гражданская платформа, Северова Мария Евгеньевна по месту жительства, Трофимов Олег Николаевич, справедливая Россия, Трофимова Александр Андреевна, ЛДПР, Кузак Мазование, ВИК 1593. Единогласно, против, державшись, не голосуйте. Голосуйте. Да? 1594. 14 членов комиссии, Грезина Мария Антоновна э, по месту жительства, Бронская Анастасия Андреевна по месту жительства, Татьяна Александровна Апрель, Гучина Ольга Григорьевна по месту жительства, Долотова Елена Владимировна ЛДПР, Ивановского Летина Дмитриевна по месту жительства, Каганец Светлана Вячеславовна Союз труда, Кузьма Людмила Давидовна Единая Россия, Мудренко Николай Иванович КПРФ, э, Джафарова Елена Михайловна Партия Роста, Павла Наталья Васильевна, гражданская платформа, Тосин Маргарита Ивановна по месту жительства, Шляпин Надежда Александровна, женщина России, Юдин Наталья Александровна, Справедливая Россия. За формирование ВИК-1594. 1595. Количество 14 членов комиссии. Воротилина Алексей Николаевич по месту жительства, Воротилина Ольга Сергеевна по месту жительства, Воротилина Людмила Ивановна по месту жительства, Гавриленко Гороман Валентинович Денисана Пред, Гавриленко Ольга Ильина по месту жительства, Данилка Наталья Павловна, Союз труда, Егорова Татьяна Ивановна, Единая Россия, Еникеева Диана Минировна, Женщина России, Жеметрия Вера Петровна, Справедливая Россия, Захаров Андрей Юрьевич, по месту жительства, Казаренко Нина Алексеевна КПДР, Кузнецова Валентина Евгеньевна, Гражданская платформа, Есеева Ирина Борисовна ЛДПР, Павлова Алевтина Григорьевна, партия Роста. За формирование 15 минут. 1596, 14 членов комиссии. Авдусин Яна Владимировна это один Россия, Васильева Екатерина Александровна ЛДПР, Высоцкий Владимир Игоревич, Справедливая Россия, Громова Лидия Игоревна, Собрание по месту жительства, Игнатьев Светлана Владимировна, Союз труда, Куликов Светлана Алексеевна, за женщина России, Нилов Николай Андреевич, Апрель, Положенцева Елена Юрьевна по месту жительства, Попов Александр Сергеевич, партия Роста, Смирнов Игорь Сергеевич, за женщина России, Федотова Анна Романовна, гражданская платформа, Черкесова Елена Владимировна по месту жительства, Шашкова Елена Владимировна по месту жительства, Виссуренко Александр Станиславович, Сотка РФ. Кто за формирование ВИКа 1596? 1595. 14 членов. Э, Калиничева Ирина Владимировна, Справедливая Россия, Капранова Наталья Николаевна по месту жительства, Каштурова Галина Владимировна по месту жительства, Королев, Мари... Королева Марина Владимировна, Союз труда, Королев Александр Евгеньевич, за женщина России. Кучерянский Виктор Николаевич, э, гражданская платформа, Мазуренко Людмила Дмитриевна, Афганистан, апрель, э, Маркозин Юрий Сергеевич по месту жительства. Рыжнев Артем Александрович ЛДПР, Петрова Наталья Александровна, Единая Россия, Сафарова Ирина Адамовна э, по месту жительства, Снеткова Галина Владимировна по месту жительства, Трашкова Светлана Владимировна, КПРФ, Ушакова Ольга Крстовна, да. Крестовна. Крестовна. Партия Роста. За формирование 1597, единогласно 1598. 14 э, членов, Алексеева Елена Борисовна по месту жительства, Алексеева Светлана Александровна, гражданская платформа, Курьянова Анастасия Николаевна, партия Роста, Ефимова Галина Николаевна, справедливая Россия, Коваленко Елена Эдуардовна по месту жительства, Кулакова Людмила Викторовна, ЛДПР, Лепнина Екатерина Михайловна, Союз труда, Никона Ольга Матвеева за женщин России, Прокофьева Ирина Владимировна э, по месту жительства, Савелий Сергей Сергеевич по месту работы, Сенцов Владимир Николаевич, Яблоко Кикина Владимир Александрович по месту жительства, Марина Александровна э, Утка Марина Геннадьевна, Единая Россия. Кто за формирование 1598? Единогласно против, державшись. 1599. 14 членов Василия Василий Ольга Александровна Справедливая Россия, Жуков Константин Александрович по месту жительства, Зотов Александр Сергеевич по месту жительства, Зотов Кристина Леонидовна Союз труда, Иванов Василий Викторович Афганистан Апрель, Калашникова Юлия Алексеевна партия Роста, Корсакова Ольга Николаевна по месту жительства, Ксенофонтов Павел Александрович Единая Россия, Румянцева Светлана Геннадьевна КПРФ, Симонова Светлана Анатольевна за женщин России, Толканов Игорь Валерьевич, гражданская платформа, Толканова Ольга Сергеевна по месту жительства, Чепков Григорий Вячеславович ЛДПР, Разглаши Алексея Алексеевна по месту жительства. Кто за формирование ИГИ 1599? Одноглав против поддержавшихся нет. 16.00. 14 членов. Андрея Ольга Геннадьевна Априэль, Васильева Людмила Владимировна по месту жительства, Виноградова Татьяна Васильевна ЛДПР, Гузик Денис Леонидович Яблоко, Жуков Сергей Борисович, Гражданская платформа, Маслова Любовь Романовна Э, Нижник Людмила Ивановна КПРФ, Петрича Ольга Ивановна, женщина России, Сиделкова Екатерина Алексеевна, собрание по месту жительства, Сиделкова Надежда Зосимова, Союз труда, Смирнова Елена Дмитриевна, Справедливая Россия, Шестопалов Филипп Борисович по месту жительства, Шестопалова Людмила Петровна по месту жительства, Щебелева Антонина Борисовна, партия Русская. Кто за формирование 16.00. Единогласно. 16 на 1. 12 членов комиссии. Э, белый Тин Константиновна КПРФ, Белова Анастасия Алексеевна ЛДПР, Киев Дмитрий Александрович, Гражданская платформа, Егор Дмитрий Николаевич по месту жительства, Егор Светлана Борисовна, Единая Россия, Зубрицкая Светлана Петровна, за женщина России, э, Кичевский Дмитрий Валерьевич, Апрель, Михайлова Марина Вячеславовна, Справедливая Россия, Романова э, Марина Сергеевна, Союз труда, Рубан Вера Федоровна, руководства Чубукова Галина Игоревна по месту жительства, Шаповала Данил Сергеевич по месту жительства. Кто за формирование в 16 году? Единогласно против воздержавшихся нет. 16.02. Э, э, Артамонова, 14 членов, Артамонова Галина Ивановна «Справедливая Россия», Архипова Юрия Сергеевна по месту жительства, Баладина Галина Юрьевна «За женщин России», КПРФ Егорова Анастасия Николаевна, Игнатенко Ирина Юрьевна «Гражданская платформа», Калинина Ольга Александровна «Партия Роста», Э, Кириллова Надежда Владимировна Афганистана, апрель, Косинова Татьяна Евгеньевна по месту жительства, Новиков Виктор Иванович, Союз труда, Селецкая Светлана Николаевна по месту жительства, Семенова Ольга Сергеевна по месту жительства, Столина Наталья Валентиновна ЛДПР, Швалова Юрия Владимировна по месту жительства, Лененко Оксана Дмитриевна, Единая Россия. Кто за формирование 16 номера? Единогласно против удержался. 16.03. 14 членов комиссии. Хаматов Владислав Ярославович, Ярослав Арсланович, Единая Россия, Аматова Оксана Викторовна, за женщину России, Беласка Сина Владимировна, гражданская платформа, Косов Владимир Яковлевич по месту жительства, Борисова Екатерина Сергеевна по месту жительства, Воробьева Марина Евгеньевна, Союз труда, Егорина Марина Викторовна, КПРФ, э, Золотого Ирина Геннадьевна, партия Роста, Зыкова Раиса Анатольевна по месту жительства, Зыкова Галина Юрьевна, ЛДПР, Калинина Татьяна Владимировна по месту жительства, Капитонов Алексей Николаевич по месту жительства, Осинова Ская Алла Анатольевна «Справедливая Россия», Должанская Светлана Павловна, по жительства. Все за формирование отношений. А по поводу языка можно уточнить? Тоже были вопросы по части логических соотношений в двуком протоколе. Это... На губернаторских и на муниципальных. У нас выборы Зыкова была председателем в 2016 году. Не было? Все нормально? Нет, нет, да. замечания не Не было ничего. Хорошо. Так, 16.04. Э, Бушун Светлана Алексеевна по месту жительства Гарин Юрий, Юрьевич, Единая Россия, Бурова Наталья Николаевна, КПРФ, э, Елена Александровна, гражданская платформа Лазарев Михаил Андреевич по месту жительства Адлес, Ухова Елена Анатольевна, женщина России, Кунтикова Ирина Дмитриевна по месту жительства, Радыгина Елена Борисовна, ЛДПР, Скворцова Анна Вячеславовна, Союз труда, Суханова Наталья Николаевна, партия Роста, Тюрина, августа Петровна справедливо Россия от Сибина, Душатина Варона, по месту жительства Шилов, Роман Александрович, по месту жительства Шишкин Александр Александрович, апрель. Кто за формирование 1604? Единогласно против удержавшихся. По-моему, еще вернуться к 1568, если не сложно. Перевод. Мне лучше по спискам, чем я а Ну, вот Здесь э, были такие председатели в 1908 веке, Быстрова, заместитель Чушкин и секретарь Игнатьева. Говорят, что якобы они переписывали протоколы. Кто говорит? Ну, это по, по данным Петербурга. Нет, где говорят? Ну, Петербурга. На заводе написано. 1568 Нет. нормально. Нет, на 68 то есть они в 14 году, они и с 71 даже приехали сдавать э, протокол на газ выборы, да, то есть, э, как все говорят, Говорят, что приезжают, ночью переписывают. Они первые, по-моему, госвыборы в 2014 году. И сейчас, в 2016 году, когда были Загребские госдумовские выборы, э, Быстрова приехала первым как изуит сдавать протокол, потому что сейчас это быстро с QR-кодами. Я почему запомнил Быстрова? Потому что они каждый раз первым приезжают, сдают и уезжают. Да? То есть, э, опять же, 1568 не замечаний, даже вот эти прошедшие выборы, то есть не было. Конечно, проблема, я говорю, по всем председателям Обязательно и по комиссии, э, можно сказать, только в 2016 году мы полностью и нормально обучили всех председателей и членов комиссии, которые хотя бы на сегодняшний момент понимают, вот что и зачем делать, да, процедурно все это сопоставлять. Конечно, технические недочеты были и в 2014 году, в 2016 э, мы очень э, четко и без боя сработали. Теперь переходим к председателю участковой комиссии. Кулакова 1545. Э, предлагается для назначения председателем Сосина Татьяна Григорьевна. Она также была председателем в 2014 году и не было, по-моему, да, то есть она в 2016 году провела выборы, то есть э, нарушений и замечаний со стороны ТИК от ней не было. То есть предлагаю для назначения. Кто за? Единогласно, против, удержавшись нет. 1546. Катеринка э, Наталья Александровна вот, тоже старый председатель, то есть, в принципе, замечаний нет. Кто за э, председателя Катеринка и Наталья Александровна? 1547. Антонова Марина Игоревна. Э, кто за председателя? Лучше будет утверждать, если будут вопросы, лучше будем комментировать. Так, э, 1748. Шува, Шувалова Ирина Викторовна. Кто за назначение? Михайлович. Михайлович. Да? 48-я да. Зашувалова. Так, 49-я. Э, комиссия назначит председателем Шашуру Гаймарина. Кто за? Михайлович. Да, да. Э, предлагается назначить председателем в ГУИКе 1550 Дюбанов Александр Григорьевич. Кто за? УИК 1551 назначить председателем участковой комиссии 1551 Горчакова Юрия Евгеньевича. За. Назначить председателем УИКа 1552 Теняеву Анну Константиновну. Кто за? Единогласно. Против, содержавшись нет. Назначить председателем председателем участковой комиссии 1553 Мишунькин Галина Михайловна. Кто за? Единогласно. Против удержащихся нет. Назначить ну, УИК, председателем УИКа 1554 Киркину Надежду Васильевну. Кто за? Единогласно. Против удержавшихся нет. Назначить ну, председателем УИКа номер 1555 Сенченко Екатерина Владимировна. Кто за? Единогласно. Против удержавшихся нет. Я так понимаю, эти люди прошли подготовку? Конечно. Ну, зачем? Это, в основном, то есть если в, рам в рамках справочной, да, то есть у нас поменялось, э, просто рабочей группой занимался по подготовке всех документов зам, который сейчас в отпуске, да, то есть, но э, справку, которую он не оставил, то есть у нас получается на замену 8 председателей, да, то есть, ну, э, кто-то отказался там по семейным или еще по каким-то обстоятельствам. То есть это экспертный состав, да? А те, те новые, которые, они были членами ВИКа были, то есть для них это было, ну, как бы не новое то есть, э, как мы исходим, да, то есть мы всегда формируем УИКи, исходя из того, что есть, имеется или не имеется опыт, потому что на сегодняшний момент с теми нюансами и тонкостями избирательного процесса обучать новых председателей очень сложно. Так, 1556. Назначить председателем УИКа Кошкину Светлану Александровну. Кто за? Единогласно против воздержавшихся нет. Назначить председателем УИКа 1557 Быкову Надежду Ивановну. Кто за? Единогласно против платежа в Назначить <clears throat> председателем УИКи 1558 Фигон Галину Степановну. Единогласно против воздержавшихся. 15, назначить председателем УИКи 1559 Никулина Ивана Владимировича. Кто за? Единогласно против воздержавшихся нет. Назначить председателем УИК 1560 Денисова Никита Анатольевича. Кто за? Против воздержавшихся нет. Ну, значит, председатель МИД 1561 Яковлев Светлана Алексеевна. Кто за? Единогласно против. Удержавшись нет. Значит, председатель МИД 1562 Скрипникова Дмитрий Александрович. Кто за? Единогласно против. Удержавшись нет. Ну, значит, председатель МИД 1563 Пичук Наталья Викторовна. Кто за? 1563 одни женщины у нас. А вот мужчин-то нет. Напряженка с ними. Единогласно против. Воздержавшись нет. А ну, бывший председатель, я так понимаю, мы его... А? 1563. Нет, там мужчина. Да. Да? Да. Кто там наш? Тарасов был. Тарасов. Не вижу. Да. Тарасов. Да. Нет, ну хорошо, да, что да, его мы убрали. Да. Деле, да, да. Последний выбор. Да, да. <laughs> Рано начал отмечать, ладно. Назначить председателя улицы 1564 э, Соколова Наталья Александровна. Кто за? Единогласно против, удержавшись. Значит, председатель Ленинского номер 1565 Поташова Светлана Юрьевна. Кто за? Единогласно против притяжавшихся нет. Значит, председатель МУИ 1566 Лучетенко э, Людмила Сергеевна. Кто за? Единогласно против притяжавшихся нет. Значит, председатель МУИ 1567 Реутова Алексея Витальевича. Кто за? Единогласно против притяжавшихся нет. Назначить председателем МУИК 1568 Быстрова Татьяна Геннадьевна кто за, единогласно, против, удержавшихся нет. По Быстрову я уже комментировал. Угу. назначить председателем УИ 1569 Симакова Валентина Анатольевна. Кто за, единогласно, против, удержавшихся нет. Назначить председателем УИК Азарову Татьяну Сергеевну, УИК номер 1570. За. Э, единогласно, против, удержавшихся нет. Назначить председателем УИК 1571 Садофееву Елену Михайловну. Кто за? единогласно против воздержавшихся нет. Значит, председателем УИК 1572 Суворова Светлана Анатольевна. Куда? Единогласно против воздержавшихся нет. Значит, председателем УИК 1573 Слободян Анжела Анатольевна. Кто за? Единогласно против воздержавшихся нет. Значит, председателем УИК 1574 Иванова Ларису Гуравну. Кто Единогласно против воздержавшихся нет. Значит, председателем УИК 1575 Андрееву Веру Павловну. Кто за? Единогласно против воздержавшихся нет. Значит, председателем МИИ капитан 76 Малышев Юрий Михайлович. Кто за? Единогласно против поддержавшихся нет. Значит, председателем МИИ капитан 77 Мелькову Юлию Олеговну. Кто за? Единогласно против поддержавшихся нет. Это место Ивана, да? Да. да. Э, назначить председателем УИКа 1578 Тесенко Дарину Олеговну. Кто за? Единогласно против поддержавшихся нет. Значит, председателем МИИКа 15 Сергея Гуляева Людмила Александровна. Кто за? Единогласно против, поддержавшись Кто э, назначит председателя МИИКа 15.8 Богатырева Николая Николаевича? Кто за? А, по Богатыреву да. были замечания вот на этих выборах в 2018 да, году. Э, по выборам, да, мы отвечали. Замечание было э, в ограничении. Да, фото-видеосъемки. Фото-видеосъемки. Я сам э, видел это видео со стороны наблюдателей угу. Петербурга, да, то есть и со стороны Богатырева, да, то есть мы, рабочая группа по рассмотрению споров э, просматривает это видео, нарушение ограничений он ее не трогал, не заставлял там садиться, то есть она там, э, на тот момент стояла прямо около списков, но ну, э, мы просто своих председателей э, обучаем одним простым вещам. То есть мы всегда, чтобы у нас максимально было все открыто, чтобы все все видели, да, то есть когда один наблюдатель начинает заслонять обзор другим, да, то есть для этого определяется место, ради которого все наблюдают одинаково, да, то есть и э, когда подходит список, он создает волей-неволей нервную ситуацию, но там матов и ограничения там, или еще каких-то действий, это видео специально просматриваю, то есть я не вижу, что ну, здесь... Наблюдатель же подошел не просто так, там начались какие-то работы непонятно со списками, как девушка ну, там потела, поэтому она решила посмотреть, что он со списками разбор э, делает. Разбор со списками, то есть э, там ситуация тоже, когда объяснение брали Цветова Богатырева, то есть там э, пришла как раз э, переносной ящик для голосования, они разносили по спискам отметки голосования на дому, да, то есть здесь началась э, непонятно с чего какая-то паника, да, там, а что вы, там, ну, э, ну, можем, там, если у меня вот сейчас это видео у вас там, на этом можем посмотреть, то ну, еще раз убедиться. Не, просто она как бы не то, что прям подходила, списки снимала, подошла просто снять, что там происходит. Ну, тут раз прям преградили так вот жестко. Ну, богатырю, может, тоже не стоило как бы так прям реагировать э, ну, на, на ну, действие? Все, ну, все, конечно, начинают волноваться, это естественно. Есть определенные места, откуда можно ввести видеосъемку, ну, если уже мы, в списке избирателей это персонально, да. Ну, наше там обучение, на, наше да. обучение председателей, замов, секретарей. Давайте там, с ним еще раз проведем беседу. Проведем? Беседу будем проводить, но эмоционально ну, нагрузка. чтобы ну, они вели себя корректно. Ну, надо с, обеими, с обоими поговорить. Нет, а наша основная задача, чтобы не допустить искажения его волеизъявления избирателей, да, там, либо каких-то тех существенных нарушений, которые мы видели. Да, то есть анализирую все, что было бы Логатырева, то есть э, типа Никита Душин. Ну, типа, там со списками, это, все, вы знаете, там тоже работа была непростая, вот эти вот прибыл, убыл. И поэтому тоже возникли подозрения какие-то, что там девушка... Что за назначение? 1581. Э, назначить председателя муика Барсакова Виктора Барского Виктора Валентиновича. Что за единогласно? Николай против поддержавшихся нет. Назначить председателем УИКа 1582 Смирнову Людмилу Дмитриевну. Кто за? Единогласно против поддержавшихся нет. Назначить председателя мыки 1583 Смашнова Виталия Васильевича. Кто за? Согласно. Против воздержавшихся нет. Назначить, председателем мыки 1584 Чернову Татьяну Павловну. Кто за? Единогласно. Против воздержавшихся нет. Назначить председателем мыка 1585 Шаурина Юрия Вячеславовна. Кто за? Единогласно. Против воздержавшихся нет. Значит, председателем ЛИКа 1586 Шевченко Светлана Францевна. Кто за? Единогласно против, воздержавшись нет. Значит, председателем ЛИКа 1587 Алешина Татьяна Викторовна. Кто за? Единогласно против, воздержавшись нет. Значит, председателем ЛИКа 1588 э, Омшева Светлана Викторовна. Кто за? Единогласно против, воздержавшись нет. Значит, э, председателем ЛИКа 89 Сосутина Ларису Викторовна. Кто за? за. Значит, Седакова 1591, Горинова Людмила Ивановна, за. Одногласно против воздержавшись Назначить председатель науки 1592 Козлова Анну Сергеевну. за? Единогласно против воздержавшись нет. Значит, председатель науки 1593 Лагунова, э, Лагунова Илью Вячеславович. Кто за? Единогласно против установлено. Да? Назначить председателем УИК 1594 Каганец Светлана Вячеславовна. Кто за? Единогласно. Против поддержавшись. Назначить председателем УИКа 1595 Воротилина Людмила Ивановна. Кто за? Единогласно. Против поддержавшихся нет. Назначить председателя УИКа 1596 э, Громову Лидию Игоревну. Кто за? Единогласно. Против поддержавшихся нет. Значит, председателем УИКа Петрова Наталья Александровна, 1597. Кто за? Единогласно против удержали. Значит, председатель МИКа 1598 Никона Ворга Матвеева. Кто за? Единогласно против удержавших. Значит, председатель УИКа 1599 Симофонтова Павла Александровича. Кто за? Единогласно против удержавших. Значит, председатель МИКа 1620 Нижний Людмила Ивановна. Кто за? Единогласно против удержавших. Значит, председатель Милика 16.01 01 Михайлова Марина Вячеславовна. Кто за? Единогласно против поддержки нет. Назначить председатель Милика 16.02 Томина Томин Наталья Валентиновна. Кто за? Единогласно против поддержки нет. Назначить председателя Милика 1603 Зыкова Раису Анатольевну. Кто за? Единогласно против поддержки нет. Назначить председателя Милика 1604 Цивина Гумшата Анваровна. Кто за? Единогласно против поддержки нет. Второй вопрос по повестки мы исчерпали, переходим к третьему вопросу. А можно вопрос? Наверное, члены комиссии, скорее всего. Председатели комиссии, которые э, выдвинуты были собраниями избирателей комиссии правительства, я так понимаю, они все члены партии Единой России. нет. Нет. Нет? конечно. Надо у, у члена комиссии к Единой России спросить. Ну, По Единой России можете спросить. А дальше уже это личное дело каждого, в какой партии им состоять. Нет, нет, я имею в виду только о, тех э, членов комиссии, председателей, которые выдвинуты собранием избирателей. По Единой России нет вопросов. Вы бы хотели, чтобы я вам список членов партии предоставил? К сожалению, это персонально. А здесь, здесь, Запрос здесь, можно сделать региональный данные, комитет в отдел организационной Персональные данные в избирательных комиссиях не работают. Здесь это публичные люди все здесь. Что, они, они, они, они, они дали, они дали свое согласие на обработку. В полном объеме в Вот, вот эти вот лица. знаю, Вы переживаете, что они могут быть от России, как бы, но ну, просто выдвинуты собрание избирателей или что? Просто не бывает других председателей. Кроме как Единой России? Нет, нет, ну, нет. Ну, редкий нет. случай, да. Почему? Вот мы проходили, там были и, по-моему, КПРФ были, Справедливая Россия были, и не один раз. Посмотрите внимательно, вы же отмечали себе. Нет, нет, я посмотрел. Женщина в танце не то, что... Нет, э, нет, нет. Раз, все, все, все, Ну, как они эфирировали, мы не знаем. Ну, Правда, свои Так, э, уважаемые члены да, все понятно. Э, ТИКа, да, то есть, э, чтобы там еще очередной раз не собираться, да, то есть, те люди, которые не попали в состав участковой комиссий, они в течение 45 дней нашим решением зачисляются в резерв этих же комиссий, да, то есть, соответственно, мы голосуем о назначении какое где Зачисление кандидатов в резерв состава состав участковой комиссии согласно предложению Я сейчас здесь зачитаю быстро. 1546 э, Катеринка Александра Константиновна, 45 Заяц Валентина Васильевна, 45 Шевцова Галина Михайловна, 45 Федорова Ольга Анатольевна, 45 Матвеева Нина Михайловна, 46 Петрова Анастасия Сергеевна, 47 Булат Лилия Валерьевна, 47 Моисеева Светлана Павловна, 48 Писаревский Марк Венцианович, 48 Самарова Ольга Сергеевна, Чернышов Игорь Алексеевич, 49 Логина Елена Валерьевна, 49 Гурсталиева Анжела Султанхинедовна, Самсонова Маргарита Сергеевна, 1550, 1550 Аканасьев Александр Петрович, Федорова Надежда Владимировна, 1550, Комиссия 51 попало два человека, Волынкина Елена Александровна, Пинчук Анастасия Игоревна, комиссию 52 три человека. Это Малышева Татьяна Александровна, Нагоринская Дарья Сергеевна, Протаченко Ольга Анатольевна. Не родственница, нет? 1553 Самойлова Елена Михайловна Брезев, 1553 Федосеева Наталья Александровна, 1554 Кирпин Василий Аркадьевич, 1554 Козлова Елена Николаевна, 1555 Новикова Татьяна Владимировна, 1550. Слушайте, ну вот э, они в любом все. случае все попали в резерв, кто не попал в состав. Э, проголосуем, то есть Э, для ознакомления, надеюсь, обучение комиссии на Да, э, пошлите, пожалуйста. Хорошо, разрешите. Кто за включение в резерв э, членов в резерв состава участковых комиссий, людей, которые не попали в состав? Единогласно, против, воздержавшихся нет. Мы же можем по ходу а? добавлять резерв? Правильно? Нет. Когда э, будут объявлены? Да. Традиционно сейчас полномочия городская комиссия передается в территориальные по формированию УИКов, да, то есть, ну, это будет опять же под контролем э, городской комиссии. Ну, вот традиционно это за 50 дней до выборов э, организовывается э, активация резерв, где уже обновляется. Потому что сейчас э, э, главное сформировать участковую комиссию, а вопрос по резерву, за, если у нас выборы планируются по 2019 году, да, то за год может очень много воды утечь, и, mm -hmm. соответственно, актуальный резерв пополнять уже ближе к выборам. Вот. Если есть какие-то вопросы, еще могу ответить. Ну, куда, куда исчез органвед общество? Регулярный поставщик членов комиссии. Нет, там апрель есть там. Есть, Нет, Сейчас шла трансляция от наблюдателей Петербурга и будет ну, на канале наблюдателей Петербурга YouTube. Вам надо написать? Да, напишите. Ну и... И общество инвалидов тоже регулярно составляют. А, а? Ой, Нет. Чернобыль? Чернобыль не важно. Не, ну у нас зеленый почему-то. Не представлено почему-то. Слушайте, у меня вопрос. Вы сказали, вот половину должна быть партии, представленная в ЗАГС. Нет, э, нет. Составили. Нет, э, мы должны сформировать УИК, угу. если на партии ну, направили свои кандидатуры. Э, я могу справочку, да, то есть если Единая Россия направила 60 кандидатов, КБРФ направила 59, а не 60 направила, 59. 83 нет. А, политическая партия ЛДПР 60, Справедливая Россия 59. 65 ну, Политическая партия Яблоко 10 направила. Да, да, да. Партия Роста, э, Патриоты России 9. Партия Роста 60, они полностью закрыли нас. Э, За женщин России 44, Зеленые 21, Родина 41. Союз труда 50, Гражданская платформа 37, Трудовая партия э, России 34, общественные организации 26 и собрание по месту работы или по месту жительства это 214. Ну это вот из Госов. Так что, а если в комиссии, да, там э, встречается там 6 э, направлений от всех шести партий, да, то есть мы не можем никого каким оснований. Поэтому мы и сделали увеличение минимум до 12, чтобы все партии входили. Спасибо всем большое. Э, заседание объявляю Вам почту оставить в электронном? Да, Оставьте, она ага. а у меня... Просто она непосредственно Нет, занималась. Нет, оставьте. А, есть... Во всяком случае, да. Есть, но все равно оставьте. четвертого тика, четвертого тика, левый берег Невского района. Все, друзья, я закрываю трансляцию. Она... Можно будет ее посмотреть на наблюдатель Петербурга.